はいあなたの蜃気楼イマジナリーとイルハトハットですはいイルハートの皆さんこんにちはこんばんはそれからイルハートさんはじめましてイマジナリーですイルハトあれイルハートさんなんかイメージが違うようなもっとピンクっぽかった気がするあとはお父 ですよイルハートの中のイルハートです今日もねイルハートちゃん来れないって聞いて寂しいけどその分頑張ろうって思ってますそんなイマジナリーに真のイルハートなら満点間違いなしにイルハートクイズにチャレンジしてもらわなとイルハートクイズえ高得点だったらイルハートちゃんのグッズがもらえるとかそういうやつですかそんな甘いものじゃないなと全部で25問で1問4点 70点以下でイマジナリー消滅決定やっとえ消滅いなくなるってことですか <laughs> えそんな急になんで私この間生まれたばっかりなんですけど私緊張すると答えられなくなっちゃうんですよえー、どうしようやだやだイルハートちゃん助けて大丈夫だようんなんでこんなことに 正直なところミドハーツのイマジナリーフレンドって何一度戸惑ってるはっとこの選手に答えて自分も証明するはっと準備はいいはとうん大丈夫だよお手柔らかにお願いしますでは始めるはっとミドハーツのキャッチフレーズはあなたの心にいるハート どこの非公式バーチャル YouTuber? 株式会社コンパイルハートさんイルハートのママは誰ツナコママさん好きな食べ物はお肉とタピオカそれから練乳イルハートのデビューはいつえっ、ー、と2年前だから2018年の4月イルハートは何人姉妹 ?4 姉妹イルハートの誕生日は えっ、ー、と6月のうんと前半だったようなゆりえさは大好きこの先を歌ってくださいうんと好き好き大好きだだだだ大好きはい公式だったのは何日間えっと1日なかなかやるはっとこっからは上級編 いい感じです初めてコラボした VTuber はえっと天神琴音ちゃん初めて実況プレイしたゲームはうーんとあイカサママージャンイロハートはゲーム上手じゃないうんイロハート10個の目標の8番目は 8, 8番目えっとなんだっけイロハートちゃんもきっと覚えてないよ の家はどこにあるえ目隠しできたからわかんないよなんかうん草原みたいなヒルハートの部屋のドアの色はあ見えなかったうんとピンクシャープ53隠し撮りとかほんと無理だからと言っていたセリフは無理アドベンチャー界に登場するゾウさんの名前は中岡ちまちさん 配信グッズは何サイコロと紙コップイルハートの目の中は星ですが最初の候補はまたボツになった理由はあーとなんかエッチな感じになったからイルハートが持っているメガネの種類はインテリ風のメガネとタモリさんみたいなサングラスイルハートが初めてアキネイターに挑戦した時出てきたキャラクターはえっとエレンさん 最初にやったアイキャッチを再現して。え、えっと、大好き。イルハートと急接近、ドキドキ妄想シチュエーション、シュ動画の動画の長さはえっと、9時間ぐらいめっちゃ長いですよね。ラスト問題発表。イルハートが作ったま々ましい料理のこれは何具体的にお答えください。え、何これえっと、 これ食べられるやつですよねなんかえチョコですか大丈夫だよ大丈夫かな あーでも100点取れなかったけどでも合格できた大丈夫でしたわーいまあでもそりゃそうですよね私いろはとちゃんから生まれてるんですからまあできて当然ですねはいすごいハットスタッフの平均点が60点ぐらいだったからダメだと思ってたけど予想外結果になったハットいやそんなこと言わないでくださいようん すごい緊張した。もうなんか消滅とか言われたからすごい変な汗かいちゃいました。もうお風呂入りたい。それでは最後にイルハー島のみんなに一言くださいハットはい。えっ、ー、と、イルハー島のみんなはどのぐらいできましたか結構難しかったよね。私も結構焦っちゃいました。でも安心してください。きっと イルハートちゃんがやっても40点ぐらいしか取れないと思うのだから大丈夫だよはいこれからも一緒にイルハートちゃんを応援していこうねみんな何点取れたよとかコメント欄にぜひ書いてくれたら嬉しいですん好きな食べ物はえっ、ー、とパンですかね なんかいろんなパンあるじゃないですかしょっぱいのとか甘いのとかもうなんか全部全部好きなんですよなんかあれメロンパンとかも好きだしあとはんだろうな焼きそばパンとかあと なんかサンドイッチとかもすごい好きで、照り焼きチキンと卵のやつがあるんですよ。すごいそればっかり買っちゃって、なんか1週間に3個ぐらい <laughs> 同じやつ食べたりとかするぐらい好きで、あとなんだろうな、甘いの、うーん、なんかでも大体のパン好きなので、あ、フランスパンとかも好きです。なんか、バゲットも好きだし、バタールも好きだし、フィゼルとか、そういうのも好きで、なんかね、美味しいパン屋さんとかあったら、 教えてください。よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくお願いします。また見てね